Astăzi o să-ți vorbesc și o să improvizez despre a șuta. Mulțumesc, Andreea Mihaița, mulțumesc din suflet, de din echipa domnului Jerry Robert. Uh, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat. Uh, vreau să vorbesc despre uh, ce înseamnă pentru tine a șuta. mi se pare ceva fantastic. Înseamnă să-ți tragă un, un șut ca să poți să pornești, să poți să acționezi. Pentru tine ce este a șuta? E inspirant. Eu sunt, mă bucur că m-ai întrebat felul și aș lucra la fel, pas la un pas, mai mulți pas înainte, un tire leap of faith, ca să spun așa. Uh, ce înseamnă aș lucra? Înseamnă să ai încredere într-un coach, în cineva care îți vrea binele, care îți dă un șut în fund spre binele tău. Deci, uh, uh, eu am descoperit data trecută, anul trecut domnul Joe Rogan 2 plus 2 la 5 titlul cărții mele, dar încă nu, încă nu mi-am tras un șut ca să încep da. Uite da. mine ca să... Ah, da, da, da, mulțumesc foarte mult. Pentru tine ce înseamnă ajuta? Ceau!